datos da perda de poboación, da perda de emprego, da desertización no que se está convertindo o rural e vostede me di que se fixeron ata o ano 2015 dentro do plan de dinamización do rural 2183 proxectos. Me gustaría que me dixera cales son os seus proxectos, porque se a vostede lle chama proxecto a montar un quiosco, pois é un proxecto, claro. Pero hoxe estou falando de verdade de economía que dinamice o rural, de industria relacionada co medio rural. Cal é a súa aposta? Me gustaría saber en que proxectos que están traballando para esa industria 4.0 no mundo rural. Porque o mundo rural tamén ten dereito á industria 4.0 ou non ou non. Entón, eu me gustaría que me contestara realmente cales son os proxectos de futuro e non me veña con que hai proxectos non produtivos en infraestructura social cando levamos toda a legislatura falando dos medios de infraestructuras sociais no rural. Non hai atención primaria para atender o rural, quedan lonxe, non hai ado, non hai servicio de cuidados paliativos, non hai garderías, non hai escolas para os nenos, non hai medios de transporte. O rural está aillado da costa está illado da industria, está illado do futuro, porque non hai ni siquiera un tren de proximidade que vostedes non apostan por eh, achegar o rural o resto de Galiza. Non hai acceso a internet, o falamos mil veces, a conexión a internet é imposible no medio rural e algo imprescindible para poder establecer industria e poder establecer futuro, para poder establecer formación. Polo tanto, realmente o que me quedo é que a súa aposta polo rural é a que hai as esta hora un gran eucaliptal chea de anciáns que acabará sendo un deserto porque o que pretenden é vender o territorio galego ás multinacionais como Ence para que nos planten eucaliptos eh? ou agora tamén as industrias da acuicultura. Si, sí, señores, é ¿eh? o seu proxecto de país e ¿eh? por eso van a perder as próximas Mate, eleccións por favor, galegas porque Martínez. o proxecto dos galegos e das galegas é un proxecto de futuro, de cultura. Gracias, señora Martínez. Réplica do Gobierno.